for blød. Øh, øh, øh. solen. Jeg var lige ved at sluge mit halsterklæde, det var sgu da det. <laughs> du var bare ikke skub til mig, eller gør mig forskrækket derude. Nej. Ej, var det flot. Prøv at se. Det er flot. Det er skide flot. Nu skal jeg lige tabe mit kamera også. Ja. Ej, det er flot da. Skide skævt. og for YouTube. Ja, ja. Så, <laughs> nu render de efter os. Åh oh, nej, for os. <laughs> Hvad så? Hvad så? Skal vi prøve at gå hernede? Hygger I? Ja. Nå, det er det der sæt. jeg ved det ikke. Laver en video eller et eller andet. Ja! På YouTube. Det kommer ikke i fjernsynet. Jeg hedder Jakob altså. Kommer i fjernsynet. Jeg hedder Gøster. Jeg elsker dig, mor. Mor. Og oh, Bobby. Jeg elsker dig, mamma. Det her, det er Torbæk. Verdens bedste by. Velkommen til Paris. Det, det er sommer. Hvor alt kan ske. Hvor alt bliver forandret. Okay. Er det Torbæk, vi er i nu? Eller? Ja. ja. Hvor alt kan ske. Selv en kæmpe rejseudstykker. Kommer det fjernsynet? Nej, det kommer ikke i fjernsynet. Det kommer Hva? måske på YouTube. Og hvor, hvad hedder den? Uh, Hearts on Fire. Okay. H-A-R-T-T-S. Hvad skal I her? Ja, vi er bare ude og kigge lidt. Nå, kommer, er der noget af det, som vi kigger og se her? Nej, jeg tror ikke, det kommer det er kun sådan noget. Det er bare for sjov. Så. Nå, har du ikke ret godt, har du ikke ret godt gevær? Nej, øh, kamera. kamera. Det Er det ikke sådan en pro-kamera? Det ligner faktisk. Kamera er faktisk ikke så, så vildt igen. Det er mere den her, der det til at se ud som om. Og så er resten med... Det her er sådan en øh, trådløs mikrofon, som Dorte dernede, hun har på. Så man kan høre, hvis jeg går herover til... Ej, min klasse er 100 også Dorte. Så kan jeg høre, hvad hun laver. Hvad laver ja, du, Dorte? Der er... Ja. Dorte? Ja. Hun jeg tror ikke, hun gider opmærksomheden. Så. Kan hun ikke give opmærksomhed? <laughs> Ja, tak. Vi laver, i vi laver ikke ret meget. Vi var ude og kigge lidt. Ja, vi har ikke rigtig nogen plan. Hallo, hallo, øh, kommer her fra Torbæk? Jeg kommer fra øh, Østerbro, men jeg bor i Skovlund. Så igen. Alle sammen! Så var der fedt. Jeg, jeg er rigtig sej. Kan du bruge Alle sammen! Det er en god kamp. Øh, nej, ja. Kom ned igen til sommer. Det Det ser vi så. Var det lige fem minutters berømmelse? Ja. <laughs> Ej, det var lige lidt voldsomt, det havde jeg ikke regnet med. Men jeg tror folk, de øh, tror åbenlyst, det er tv'en, når der er, vi ser det her. Det er der mange, der tror, fordi det ligner jo sådan et. Altså. Ja. Stod du og sagde til mig, at jeg hed Dorte? For jeg synes, ja, jeg sagde til du hed Dorte, og så sagde du, at du havde en mikrofon på og sådan noget. Det var, det var simpelthen det hele. Og så dit efternavn, hvor du bor hen og dit telefonnummer. Ja, det er godt, Christian. Ellers ikke noget? Nej, det er godt. tager jeg den bare på her. Så tager du den simpelthen... Øh... Sådan der? Ja. Jamen, Det ser skide godt ud, Dorte. Ja, jeg ser meget professionelt ud. Åh, oh, jeg kan allerede mærke det her. Ja, ikke? Jo. Der går faktisk ikke lang tid. Og så skal min hat lige ryge ned, og jeg får et grantræ i Ja. Det går sgu da rigtig godt. Ja. her. Jamen, det ser godt ud, Dorte. Nu skal jeg slå... Åh, oh, oh, hvor er den tung. Ja, ikke? Det er ikke så praktisk. Ej, hvor er den tung. <laughs> så render han bare rundt og laver ikke en dyt. Ja, nu behøver jeg ikke bære rundt på noget mere, jo, så det er meget nemt. Så skal han lige falde i vandet, så griner vi alle sammen. Kom, lidt længere tilbage, kom. Ja, det er godt, Christian. Og så lidt længere tilbage. Går vi rigtig, rigtigt? Ej, Christian, pas på. Åh. Kan du ikke lige uh, tage mit... Ah. Hvad skal jeg tage? Så bare lige filme sådan 10 sekunder med mit. Ja. Men det prøver du bare på, mens så står der. Nå, men Dorte hun fryser. Ja. jeg <laughs> skal lige se dem her. Ja. Nå, oh, jeg kan se en skid jo. Nå, der der, nu kan jeg se. Det der, det er nogle øh, her, som øh, Dortes datter har lavet. Ja. Det ser også rigtig godt ud. Mm, Og jeg kan ikke være inde i bilen med det her kamera her. <laughs> Så vil vi drikke noget kaffe, og så må I andre godt lige skride imens. De ligger derinde. Jeg skal lige have her. Men de der heste skræmmer af helvede til. Ups. Jeg ved godt, folk er ved at få spat af mine videoer, men jeg er så tæt. <laughs> men jeg er Det er de sgu da ikke, så vil de ikke se dem. Jeg synes, det er så flot, når de står samlet. Men der er en af de store hvide hanner, han står lige derovre. Gid han vel... Hvad? Der kommer vand. Kommer der vand? Går vi lige over til Dorte lyd her. står det? Ja, vi bliver nok nødt til at få pakket vores kamera ind, fordi vi står lige, hvor de skal spise. Ja. Nej, det er Men øh, jeg, havde, jeg, tror, jeg havde ikke rigtig noget valg. Så... Hold da ferie. Ja. Det er lidt vildt. Fy for saten, hvor jeg stinker. Kom nu, Dorte. skal øl. Ja, lige om lidt, ikke? Hav. Tænker jeg også. Kommer nu? Ja, det kommer nu. Wow.